Momen Tahun Baru Cina atau Imlek seperti ini merupakan berkah bagi pedagang baju congsam anak di Kabupaten Kudus. Lapak penjual di Jalan Ahmad Yani tak pernah sepi oleh pembeli. Tingginya permintaan baju khas Cina terjadi mulai dua pekan sebelum perayaan Imlek. Bahkan pada hari raya Imlek, baju congsam anak masih menjadi salah satu pernak-pernik Imlek yang diburu. Baju Imlek buat anak saya. Sudah ada sih, tinggal satu tok, cuma nggak tahu nanti muat apa enggak. Anaknya mau lomba fashion show di sekolah 50 Tak hanya warga Tionghoa, warga lain yang memerupakan ini membuat permintaan Congsam melonjak. Dari penjualan baju tersebut, pedagang mampu meraup penghasilan hingga 2 juta rupiah setiap harinya. 12 sampai ini, 12 Januari, kan hari ini kan ada kirap dari mana-mana gitu. Ya, ya, Kan dulu kan 2, 2 juta kan, ini sampai kemarin ini ya, 5 juta gitu. Tak hanya baju congsam saja, lampion hingga miniatur barongsai khas momen Imlek juga laris diburu masyarakat. Pedagang mematok harga pernak-pernik Imlek ini mulai Rp45.000 hingga Rp200.000 per buah. Henry Agusta melaporkan untuk NET.